тоҷик узбек лақай ҷигаро ҳама садай якум приз ёвон бра туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву каттеш салом калхозобод салу велинобод хатлон ҷунам зурай ҷамиботу assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigalar barchangizga omad tilayman albatta 22 o'yinimizning glavni prizini ya'ni topshiramiz egasi kelibdi keling jigar assalomu alaykum yaxshimisiz albatta qayerdan bo'lasiz qashqadaryo o'zbekistondan a bizning o'yinimizga qanday qatnashdingiz nechta bilet oldingiz qanday utib oldingiz qanday ishonch hosil bo'ldi albatta patishlarga aytib bersangiz hozirning o'zi e, nima deydi shu hammaga qiziqda polniy подробно tushuntirsangiz albatta menga birinchi marta do'stim tanib turdi intervyuda olganingiz birdan a nechinchi raqam edi o'n uch yuz o'n uch o'ttiz ikki edi o'n uch o'ttiz ikki raqam edi albatta finalda ko'rilgan qanday ishonch hosil qildingiz qanday bizni ko'rib qolib o'yinga qatnashdingiz qanday o'yin haqiqatdan ham rostmi yolg'onmi deb qanday tushundingiz misol ishondingiz o'yinga hammasiga bir o'z qo'shilay so'zingizni bir aytib o'tsangiz keyingi o'yinlardan inshaalloh uni ham sog'intirgan tilayman nima deydi shu kungacha o'zi keldimi kelmadimi uxladingizmi yo'q ha uxlamaydi gap yo'q ha hammaga katta rahmat deb qolaman albatta hozir bugun kechga yigirma nol nolda ya'ni yigirma uchinchi o'yinimizning ya'ni finali bo'lib o'tadi barchangizga omad tilayman yigirma to'rtinchi o'yinimizda bilet sotilyapti besh yuz rubl bilet narxi to'rt yuz to'qson to'qqizta bilet главный приз yuz ming rubldan albatta hammaga omad tilayman bu yerda qo'lni ishonmaydiku bir xillar ishonmaydi halolma deb kelingizlar haloma deyman ishonchlimi deb turib e, kelgan ekan albatta kelingizlar ana reklama qilib jubering anavi ham yaxshimisiz kelingizlar kelingizlar hammagacha kelingizlar bu yerda odamlar ko'p kelgan ekan albatta ishonchlimi ishonchli emasmi albatta gapiringizlar hammagacha bunaqa ko'p hali odam <laughs> tabriklaymiz bir cho't so'zingizni aytib o'ting qanday o'yinda haqqoniymi haqqoniy emas ha o'yin haqqi o'yin ekan mana mashinani keldi mana olib kelib berdi mana oldik mana endi nasib qilsa oxiritilab ketamiz bizlar Malalis, rahmat sizlarga. Bo'ldi. Yaxshi kunlarga umidlar albatta keyin sizlarga ham nasib inshaalloh shunday. Barchangizga omad faqat qo'llab Bizlarda 300 matcha bor. 300. Hammasi aytinglar. Hamma o'yin, hamma o'ynab yopti. 300 matcha. Hammasi. Hammasi o'ynayapti. 66 77 deb o'tgan yil yutib Yutilgan. Mana shu. Omadi bor odamning o'zi omadi keladi. Grubo majdzis. Gutkeje vjetë të ditë. Që i dhe për sërët